Brasil tiene la oportunidad, en cuanto considerado un país en desarrollo y un país que tiene importancia dentro del juego eh, de las decisiones mundiales, de imponer una, nación mucho, más eh, adelante, proactiva, definiendo metas clarísimas sobre los compromisos entre los gobiernos eh, en Copenhague. Porque eso parece ser la el eje fundamental sobre la cual, lo cual podremos eh, eh, trabajar eh, el, post-Copenhague. O sea, Brasil tiene un rol importante, tendría que ser mucho más proactivo e imponer sí posiciones, tener la coraje de poner números y compromisos muy claros frente a toda la comunidad internacional. A nivel regional, yo creo que es como mm, trasladar estos compromisos a nivel de la, región. O sea, Brasil, eh, sin necesidad de imponer una lógica autoritaria o quizá imperialista, Brasil sí podría ayudar a la construcción de una, agenda que eh, mejor un modelo o modelos de desarrollo que sean mucho más coherentes con la idea del bien, vivir, eh, con la diversidad de la región. Brasil tiene condiciones, tiene legitimidad de hacer eso. Eh, me parece que la coherencia sería exactamente imponer una posición a nivel eh, internacional y volver a, la región y ayudar a los países y sus socios en este contexto a imponer una nueva lógica de modelo de desarrollo a toda la región. El principal desafío de la sociedad brasileña, yo e creo que de las otras sociedades de la región, sea amplificar y, e, e, mejor comprender los significado de los desafíos de un um cambio de modelo de desarrollo, el significado efectivo de lo que lo que se tiene que hacer para eh, eh, tener una preservación efectiva de un, de, un, clima adecuado que renove, la, naturaleza y que propicie dignidad de vida para todos y todas en la región. La sociedad brasileña tiene la misión y, el desafío de eh, hablar una lenguaje que sea comprensible para la totalidad de, los pueblos, no solo dentro de Brasil, pero afuera de Brasil, y, el desafío de, hacer eh, para sí propio eh, propuestas de, de experiencias que sigan en la dirección de un modelo de desarrollo sostenible, efectivamente sostenible comprometido con una otra vida posible en esta región y en todo el planeta. Yo creo que cambiando nuestra manera de vivir para un bien vivir, con el concepto de bien vivir, podremos estar ayudando todo el planeta y así influenciando efectivamente eh, todo el mundo.